Yang agungkan yang kong kita rinaksa so dan tiram Lamun kita nyingkur gusti Neng ati peteng uas hilang kekuatan kita Wakabungahan Loro tan saltan tu so Moro tansa apa bunga Saben dino antuk terang Jalani urep endah apa dan Moro tansa den kirang Morotan zaten kiran Morotan zaten kiran